Je gaat hier een oefening lasso werpen zien met een korte lasso van 10,5 meter. Je ziet de lus tijdens het zwaaien groter worden. Dit doe je door je vingers te ontspannen, waardoor dat het touw door je handen glijdt en de lus tijdens het zwaaien groter wordt. Eh, meestal wordt deze eh, vorm van lasso werpen eh, beoefend met een veel langere lasso van minimaal 15 meter 嗯，是不可以的。